ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏಟೀನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ನಾನು ಸ್ಮಿತಾ ರಂಗನಾಥ್ ರಾಜಕೀಯದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಸೇವೆ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತುಂಬುವುದು ಶಕ್ತಿ ಈ ಸೇವೆ ಶಕ್ತಿ ಅಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದೇ ಮಹಿಳೆ ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಹಿಳೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎದುರಾದರೂ ಕೂಡ ಆಕೆಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ನೂರಾರು ಇಂಥ ನೂರಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತಾಗ ಅಂತ ಮಹಿಳೆ ಮಹಾನ್ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಮಹಾನ್ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಮಹಿಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಮಂಡ್ಯದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದೆ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ರಮ್ಯಾ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡೋಕಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಿದ ರಮ್ಯಾ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಈ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಾವಿಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರಮ್ಯಾ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಜನರು ಇಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಪ್ರೈವಸಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಿಕಾಸ್ uh, ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ನೇಚರ್ ಹಾಗಿಲ್ಲ so it is very difficult for me ಎರಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ I am like that so but ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಆಸ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಅದಿರಲೇಬೇಕು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಕಾಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಟ್ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ I always be extremely private cinema ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸವಾಲ್ಗಳಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಾಮ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎರಡೂ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆನೇ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು and lot of differences also ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ನೀವು you have to perform that role so it is one ಮಾಯಾ ಲೋಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ it is your real personality so ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಾಟಕ ಇರಲ್ಲ ನೀವು it's reality and reality is very harsh so ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ನೋ ಯು ಕೆ you get to play different different roles ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ uh, ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ hmm. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ so that is the difference ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೇನೆ ಸವಾಲುಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬರಲೇಬೇಕು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳೇನು ಅಂತ ಅದು ಗಂಡಸರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ and they they don't think in terms of women also ಮನೇಲಿ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ whatever it is financially ಎಲ್ಲನೂ ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ so I feel they should be more women representation ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ರೋಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ it is all based on the hero heroine ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ and it's the same old thing so ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು I started my own production payment ಇವರು ದ ಸೇಮ್ ಜಾಬ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ uh, uh, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಿಗೇನು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇದಿದ್ದೇ ಇದೆ ವೇಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ತಾರತಮ್ಯ ಯಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ I feel and of course ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನೀವೇನೇ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ರು ನೀವೇನೇ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ರು ಯಾರು ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ and because I don't think that we know a profession really well ಅಂತ ಸೊ ಆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು we have to fight our own battle so every day is a battle actually for women but changes uh, ಆಗ್ತಾ ಇದೆ but it is very slow so ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬರಲೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಭವ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಜನನ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಅದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ it is not something that is taught but as a public figure ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ so that handling of that is something I learn from film ya so ಹಾಗಾಗಿ ಬಟ್ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಕ್ರೌಡ್ ಫಿಯರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನನಗೆ ಹೌದು ಯಾರು ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆದರಿಕೆ ಯಾ ಯಾ ಸೊ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಭಯ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ನನಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ like I can work but ನಾನು ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕೆ ನನಗೆ okay when the cameras also rolling like this I feel ನನ್ ಬಹಳ ಏನು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅದೇ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು I just become very confident camera roll ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆ ಫಿಯರ್ಗೆ ಕಾರಣ ಜಜ್ಮೆಂಟೂ ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಿಮೆನ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೆಂಟ್ರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋ ಕಣ್ಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಇರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ ಕೂರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ನಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಈ ಫಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಬರ್ಟು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೇಳಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಯಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಇ ಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹೀರೋ ಜೊತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ದೇವಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಏನು ವಿಷಯ ಇರಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಈ ತರ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಐ ಆಮ್ ಅ ಬಿಟ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ <laughs> ನೀವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಂಸದೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದಾಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಬ್ಬ potential forerunner for C M candidate ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಕೂಡ ಬಂದಿರಬಹುದು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಯಾಕೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವ್ರ ರೇಸ್ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಆವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆವಾಗ ನಂಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಲೋಕಸಭಾ ಏನಂತನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯುನೋ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ politically we are informed but ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ರ ಜೊತೆ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಜೊತೆ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಬ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಹಾಕೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ನಾಟಕ ಮಾಡೋದು I don't know all of that ನನಗೇನೇ ಇದ್ರು ಇದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಇದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆದ್ದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆ ಹಾಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು will be left out actually ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ya you have to do so ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ತರ ಬರ್ದವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು I was thinking you know ಇದು ನನಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಅಂದ್ರೆ you have to be potential ಇದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ you know one M C so ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ so I had to take a break so ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ರಿಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಲ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಎಂ ಪಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿದಾರ ಈ ರಿಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ರಿಎಂಟ್ರಿ ರಮ್ಯಾ ಅವ್ರದ್ದು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ actually because like I said I have certain limitation so ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬರ್ತವೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸಮಯ ನನಗೆ ನಾನೇನಾದರೂ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರಿ ಸಂಸದೆ ಆದ್ರಿ ಆಗ ನೀವು ಆಚೆಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ because you are getting into it ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದಿರಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬೇರೆನೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ದಿನ ನೋಡಿದ ಈ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೂ it's almost been ten years ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕಾಣೋಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಿ ನಾನು ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎಂ ಪಿ ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಸೆಟಪ್ ಏನಿದೆ ಹೈರಾಕಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋರು ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಜಾರು ಅದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಟಪ್ ಏನಿದೆ ಆ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೇ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು but the system is great but ಅಲ್ಲಿರೋರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋರು ಅದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹರ್ಡಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಮೆರಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪಾಡಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ I feel today everything is about projection ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಟಿ ವಿಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗದಿದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಜನ you know that I feel has taken people for a ride because ಇವಾಗ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ನಂಬಾರ್ದು ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅವ್ರು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ people think that something is happening ಅಂತ but actually nothing is happening true ಅದೊಂದು ಟ್ರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೂರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ BJP J D S Congress ಅದರಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಮ್ಯಾ ಅವರೇ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ರಮ್ಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನನಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರಾಗಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗಲಿ ನನಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಲ್ಲ because they're all friends difference ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ತಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಆ Vision it itkondu, we have to have healthy relationship with everybody. So I have healthy relationship with everybody. Eldu chanang matarsare siktaga. I'm very friendly with all of them. Problem is that because nani um nani I have not thought about it so much. Nani I am just doing my production now because my have to make money. Have to make money no how will I make It's been so many years <laughs> in my industry, ಬಿಟ್ಟು ಐ ಥಿಂಕ್ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಸೊ ಯಾ ನೀವು politician plus celebrity can I call it political celeb ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪೇನಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ರಮ್ಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಬ್ಬ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದು ಸಿ ಜನ ಸೇರಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಆಗ್ಲಿ ನೀವೇನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜನ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ it's nice I think as an election system that is very good ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ I I don't think I have any problem I like mingling with people ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಎಂ ಪಿ ಆಗಿರುವಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಂಡ್ಯ ಜನತೆಯಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಲಿ ವ್ಯವಸಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು because as a film celebrity ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅದು ಜನರಿಂದಾನೇ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಸೊ ಅವರಿಂದಾನೇ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಿಂಗಲ್ ಆಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಲ್ತಿರೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು so in that sense it's I like it okay ಈ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೆನ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೋ ಅಥವಾ ಈ ಸಿಂಪತಿ ಅನುಕಂಪದಲ್ಲೇ ಆ ತರದ ಕಂಪಲ್ಷನ್ಗೂ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರದನೇ ಬಹುತೇಕ ಇದೆ ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ if you educate woman you educate entire nation ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಆ ಮೂಲಕ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ದ ಮೋ ವಿಮೆನ್ ಗೆಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಪತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಮೇಲೆ we have that intuition which I think men don't have so ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಸೊ <laughs> ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಜಕೀಯ because you get to change so much ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೆದರಿಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪೇಟ್ರಿಯಾಕಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಂಡಸರು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ the all men always feel that they are stronger more powerful superior ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅವ್ರ ಕಿಚನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮನೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮನೇನು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಮಕ್ಳು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ya and the they earn them today and uh, so i think we're more potential but because it's a man's world they are unable to seat ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಇರಬೇಕು ನಾವು ಇರಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಬರೀ ಗಂಡಸರು ಮೇಕಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರವ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನಾನು ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ಗಿಂತ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗೋದು ಏನಂದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾರವ್ಯಾನ್ಗಳು all these right this their empowering women so ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೂಡ I mean you know roles are changing Bollywood ಅಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ but no it's improving so that makes me happy ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು it's is not your personal contribution that matters it is what you have done for others ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೂ ಟ್ರೂ ಮಹಾನ್ ಮಹಿಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ತಂತ್ರ ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ರಣತಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಳ ಅಗಲದ ರಾಜಕೀಯ ವರದಿಗಾರಿಕೆ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಯುವ ಉತ್ಸಾಹದ ಜೊತೆ ಅನುಭವಿ ತಂಡ Ullas Agarbatti and Dabur Red paste co presents ಚುನಾವಣಾ ಚತುರಂಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಸಾಲೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಫುಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ಎರಡೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ತೋಡೆ ತೋಡೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಕೊಡ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ತರ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ವೋಟ್ ಹಾಕೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ I don't think I have a comp ಕೊಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ದೋಸೆ ಹದಿನೆಂಟು ಉಲ್ಲು ಸಗರಬತ್ತಿ and Dabur paste co presents ಚುನಾವಣೆ ಮಸಾಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಚದುರಂಗದ ಆಟದಂತೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಮಾರ್ಗ ನೂರಾರು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ ರೋಚಕ ಆಟದ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳು ಮಹಾನ್ ಮಹಿಳೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನಾನು ಕ್ಲಾಸಿ ಈಗ್ಲೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಬಟ್ ಮಂಡ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಮಾಸಿ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸಿ ರಮ್ಯಾ ಈ ಮಾಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ you just learn and I don't think this any like class or mass ಆ ಥರ ನನಗೇನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ um, ನಾವು ಹೇಗೆ um, ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು we carry ourselves I think that's all matters ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ the public is very intelligent ಸ್ಮಿತಾ ದೇನು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇನು ಪ್ರಿಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ I think they see through it so ya ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೌದು ಕೂಡ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಲೇಟ್ ನೈಟು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೇನು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿರ ಲೈಕ್ ಸುತ್ತಲೂ ಗಂಡಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವಿರಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಎಲ್ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಈ ಈ ರೀತಿಯ ಭಯ ಕೂಡ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಕಷ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ಸೋದು ಸಹಜ ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟನಾ ಅನ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಕಷ್ಟನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ ನೀವು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ and actually it's not so bad ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀವಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಗಂಡ್ ಮಗುಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರ ಹುಡುಗರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂರ್ ಸೈಕಾಸಿಸ್ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಓ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಹಿಂಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದೇ ಫ್ರೀಡಮ್ ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿಂದ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರೀ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕರೇಜ್ ಅಂತ ಓ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆಸಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ಹೇಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ತಾಯಂದ್ರು ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸಿದಾರಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ so that is a good change ನಿಜ it start from home actually ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆಗಳಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನೋಡಿ ಕಲ್ತು ಅದನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಯ್ತು ಇದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇತ್ತ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ರಮ್ಯಾ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಅಥವಾ ಕಲ್ತಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಅಂತ I think is a born politician is a born artist ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೊಂದು ನೇಚರು ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ so according to your nature you choose your profession ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ but your nature is always ಅದನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದು ಅದು ದಟ್ ಡಿಸೈರ್ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇರಲೇಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಾನು ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you will not last long you have to be a people's person and ನನ್ನ ನೇಚರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ಡಿಬೇಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನನಗೆ I don't know how to debate very well ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು we should be like the number one country in the world ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಬಟ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನಗೇನು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೇವ್ರ ದಯ ಅದು ಏನ್ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ ವಿಧಿ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ so I think in my case it was just that and ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕಂತ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೆನ್ ಐ ಬಿ ಲೈಕ್ ನಾನು ಒಂದು ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಲಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಯುನೋ ರೋಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ I I can say so much you know that I feel ಅದು ನಂಗೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನು ನೋ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು I met so many presidents and prime ministers ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ I when I think that oh ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನೋ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಈ ವುಮೆನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ರೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ I think one uh, sense ನೀವು ಹೇಳೋದು correct if there is requirement ಬರಲೇಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ರೆಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ but India is still in that very complex stage so reservation ತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರ್ ಬರಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸೀಟ್ನ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ಒಂದ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೋದು ಅವ್ರೊಂದಷ್ಟು ಕಲಿಬೋದು ಅವ್ರೊಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಸರ್ವೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಅದೊಂದು ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಬೆಳ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ so in that sense I feel if you bring the women's reservation it will be good okay ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಏನು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರಮ್ಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅಂತ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೌಂಡ್ ಗೌಡ್ರ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಗೌಡ್ರ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಯೂಮೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದಾರಂತೆ <laughs> ಎಷ್ಟು ಅಪ್ರೋಚ್ ಗಳು ಬಂತು ರಮ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಐ ಆಮ್ ಜೋಕಿಂಗ್ ಬಟ್ ನನಗೆ I feel I am self sufficient ಆಯಿತಾ ನನಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಇಮೋಷ್ನಲಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ but I feel I am self sufficient ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಗಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನನಗೇನು ಅದು ಅನಿಸಲ್ಲ ಬರೀ ನನಗೆ ಇರುವಾಗ I feel like that because ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜ್ವರ ಇದ್ರು I to just sit and I to be like that ನಂಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇರಲೇಬೇಕು ಹೀ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ನಾವು ಸೊ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ you want to feel alive when there's another human being ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ oh you want to you feel your life your in this world and you want life ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ <laughs> <laughs> <laughs> ಇವತ್ತು ನರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೀಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನರ್ಸು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಗಂತೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ you can and I don't feel the need to have a husband especially in my field right one you film industry and and ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿರುವಾಗ you so busy you are so occupied all the time and ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷವರೆಗೂ ನಾನು I was in boarding so ನಾನು ತೀರಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ so I like to sleep alone in my bed I like my privacy ನನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ I like to be lone ಯಾರು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಂಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ um, ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ so I don't think I ever get married or find a husband but ಯಾ ಸತಿ ಒಂದೊಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಒಂದೊಂದು ತರ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸುಮ್ನೆ just like for entertain but ನಿಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೌಡ್ರ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ I don't mind if I find the right person I definitely get marriage you still have chance keep trying so ನಿಮ್ಮ uh, ಜೀವನವನ್ನ ಕತೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಜೀವನ ಏನ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸಿನಿಮಾ ಜೀವನ ಏನ್ ಟೈಟಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ my God first of all cinema ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಧ ನಿಜ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಯಾವ್ದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ so I don't know what cinema they going to make ಬರೀ ನೋಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಈಗ ನಿಮ್ದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಇಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಮೋಹಕ ತಾರೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ನಾನು ಬಹಳ ಗಳು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ uh, ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಧನಂಜಯ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ I think other casting is also being done ensemble cast and ನನಗೆ ಕತೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನ್ನ ರೋಲ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು so Uttarakhand will be my next film but ಅದು maybe next year release ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋರ್ನ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರ್ನ ಅಬ್ಯೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋರ್ನ ಒಂದೇನೋ ಒಂದ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇವ್ರು ಸರಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಟ್ರೋಲ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಫನಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಮೀಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನನಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಫನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ because because I know I'm not perfect. Mm. And anybody can make memes because ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಿಗರ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಹಜ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ and I enjoy it time ಕೆಲವರು ಬೇಕು ಬೇಕಂತಾನೆ ಕೆಣಕಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವರು ತೀರಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ತೀರಾ ಕೀಳ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಅವ್ರಿಗನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಸಿ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಿಡಿ it is public platform and democracy ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ those I not handle because ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡಿ ಎಮ್ಗಳು ಮಾಡೋದು ಯಾವುದ್ಯಾವುದೋ ಫೋಟೋಗಳು ಕಳಿಸೋದು ಅವ್ರ ಫೋಟೋಸ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು that is not okay politics ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಕಾದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು factor which will be the most deciding factor ಈ ಬಾರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪ್ರೋ ಕನ್ನಡ ಯಾ ಹಿಂದಿ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಬೇಡ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಕು ಈ ಹಿಂದಿ ಇಂಪೋಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇದೆ ಕನ್ನಡನೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಹಿಂದಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ because that is not our culture that is not our language ಅದು I think it be very important Mandya ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗೋದೇನು ಕಬ್ಬು ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಕಬ್ಬಿನ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದು ಬಂದ್ವಿ <laughs> ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ <laughs> ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ನಿಂಬೆಣ್ಣ ಹಾಕಿ ಪುದೀನ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತಣ್ಣಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವಾಗ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಹೆಸರು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ <laughs> ಗಮ್ಮತ್ತಿನ ಗೌಡ್ತಿ ನನ್ಗಂತೂ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಅಂಡ್ ಎಲ್ರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಿರೋ ತರ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಈಡೇರ್ಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಮಹಾನ್ ಮಹಿಳೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡ ಜಾಲ ನಮ್ಮದು ಬಲ ನಿಮ್ಮದು